Yleisemmät oikeudelliset kysymykset tai kysymykset, joihin ylipäätään tutkija varmasti, tutkija varmasti joutuu kohtaamaan, on esimerkiksi tekijän oikeudellinen suoja. Tutkimusaineistojen osalta ei ole itsestään selvää, että se tulkitaan teokseksi, eli että tutkimusaineisto tai raakadata saisi teosoikeudellista suojaa. Toisin sanoen silloin joudutaan menemään näihin lähioikeuksiin, saako luettelosuojaa, onko tietokantasuojaa, Eli minkä tyyppinen se on se ylipäätään se suoja, minkä se aineisto saa.